गुरुवर के चरण में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव सोशल मीडिया पे एक अहिंसा मीट के कुछ मीटर चल रहा है उस मीट को उन्होंने इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि इट इज़ ए वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी है और कि, किसी डेड ह्यूमन बोन या मेरो से एक सेल लेके उसको डेवलप करा है लेबोरेटरीज में और उसको इस तरह से प्रमोट करा जा रहा है कि जैसे एक पेड़ से एक फल तोड़ते हैं वो भी शाकाहारी है झाड़ से सब्जी तोड़ी वो भी शाकाहारी है आचार्य श्री मुनि महाराज या जैन श्रावकों के लिए दही या मट्ठा बनाया उसमें बैक्टीरिया है वो भी शाकाहारी है जब वो एक बैक्टीरिया से अपन पूरा दही बना रहे हैं और वो शाकाहारी है जैन श्रावक भी लेते हैं मुनि मुनि संघ भी लेते हैं तो उसी चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं और ये चीज वो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि ये पूरा अहिंसक है और सबसे बड़ी दुख की बात यह है गुरुदेव कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे जैन समाज के बैनर या जैन समाज के गुरुदेव के उसमें लिया जा रहा है वो पूरा समा पूरा इंटरनेशनल समुदाय पूरा विश्व स्तर पर अहिंसक जो पूरा समाज है वो इसको समझ नहीं पा रहा है कृपया मार्गदर्शन करें और हमें आ, आगे इसको किस तरह से सोशल मीडिया पे उठाना ये भी दो दो वर्ष पूर्व मेरे संज्ञान में अहिंसा मीट की बात आई थी मैंने तब पता किया कि इसकी प्रक्रिया क्या है सबसे पहले तो मीट शब्द आना ही हमारी भाव हिंसा का कारण है इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए जहाँ मीट आ गया वहाँ हिंसा आ गई अब रहा सवाल इसके निर्माण की प्रक्रिया का तो स्टेम सेल या बोन मेरो के माध्यम से ये बनता है स्टेम सेल में जो सेल निकालते हैं या तो व्यक्ति के शरीर से निकालेंगे या बोन मेरो से निकालेंगे अस्थि मज्जा से निकालेंगे उसको उसको डेवलप किया जाता है उसमें अनेक प्रकार के हारमोन्स भी जुड़ते हैं और उसमें क्रोमोसोम शादी का भी संयोग होता है पहली बात तो अभी ये हमारे शरीर के लिए पूरी तरह अनुकूल है ये साबित नहीं हुआ ये अनेक बीमारियों का कारण भी बन सकता है होगा हंड्रेड परसेंट होगा और जिसको मूल रूप से शरीर से लिया गया है तो हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे शरीर में जिस प्रकार का मांस होता उसी प्रकार के तत्जाति जाति नाम निगोदा नाम उसी जाति के निगोदिया जीव होते हैं और उन्हीं से मांस की अभिवृद्धि होती है तो जैन शास्त्रों के अनुसार स्टेम सेल निकाल करके जो उसको आगे बढ़ाया है कल्चर करके वो एक प्रकार के जीवों के समूह का पिंड है और पंचेंद्री के शरीर के स्टेम सेल लिया है तो वो पंचेंद्री का ही पिंड है उसमें उसी जाति के निगोद है इसलिए वो हमारे लिए मांस के ही समान हैं खाने की बात तो जाने दीजिए छूने के भी लायक नहीं है देखने के भी लायक नहीं है इसको सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो जो विस्तार हुआ है जो कलेवर बढ़ा है कलेवर कैसे बढ़ा उसका तो वो उसी तरीके से उसमें डेवलप हुए हैं और ये अनेक बीमारियों का कारण है इसलिए इसका प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए ये शब्द छल है हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं जो हमारे धर्म हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करना चाहते हैं उनकी कुचाल है हमें इनसे बचना चाहिए हमें हमारा जो पारंपरिक खान पान है उसी पर विश्वास रखना चाहिए ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है हमारी प्रकृति के विरुद्ध है हमारे शरीर के विरुद्ध है रहा सवाल दही का तो जैन साधु दही लेते हैं लेकिन वो दही नहीं लेते जो सामान्य रूप से जमाया जाता है हमारे यहाँ दही बिना जामन का होता है और दही में जो बैक्टीरिया होते हैं प्लांट लाइफ होते हैं एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ में बहुत अंतर होता है प्लांट लाइफ बैक्टीरियाज इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें ना हम खा पाते हैं ना पचा पाते हैं पर एनिमल लाइफ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें हमसे बहुत क्षति पहुँचती है तो ये जो है पंचेंद्रीय जीव के शरीर से निकाला हुआ स्टेम सेल है उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चयतः उसी जाति के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो रही है यानी वो सारे पंचेंद्रीय जीवों का ही कलेवर है वो घोर आपत्तिजनक है हमें इस तरह के शब्द छल में नहीं पड़ना चाहिए समाज को जागना चाहिए आपने गुरुजनों का समर्थन होता है मुझे बड़ा आश्चर्य है मुझे तो नहीं लगता कि किसी गुरुजनों का नहीं गुरुदेव वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैन समाज का नाम लेकर उसको प्रमोट कर रहे हैं हाँ ये बोलो कि जैनों को इसमें धोखा दिया जा धोखा दिया जा रहा है जैन समाज जैन गुरु हाँ नहीं जैन गुरु नहीं हाँ। जैन समाज का नाम लिया जा रहा है ठीक है तो थोड़ा प्रस्तुति में अंतर हो गया जैन समाज को इस और आकृष्ट किया जा रहा है तो ये ऐसे भुलावे में समाज को नहीं आना चाहिए ये धोखा है छल है हमें इन सब से बचना चाहिए और न जाने इसका क्या कुपरिणाम आएगा अभी तो इसकी शुरुआत भी पूरी तरह हुई नहीं है शायद अभी बाज़ार में आया नहीं है तैयारी चल रही है लेकिन मुझे लगता है अंततः जैसे बीटी वैगन खतरनाक हुआ ना ऐसे ये भी महा खतरनाक होगा और अनेक बीमारियों का जड़ बनेगा और फिर दुनिया की सरकारें इन पर प्रतिबंध लगाएगी और लोग एक अनावश्यक हिंसा से बच जाएंगे अपने आप को सुरक्षित